غمو در دلی تنگم هاست اوه به تاب شدن عادتی کم افسله هاست به قراری تو امو در دلی تنگم گیله هاست اوه به تاب شدن عادتی کم افسله است همچو عکس رو خیمه تو که افتاده در آن در دلم هستی و بینی من و تو فاصله هست همچو اکسی رو خیمه تا که افتاده در آن در دلم هستی و بینی من و تو فاصله هست آسمان با قفسی چی فرقی دارد آسمان با قفسی چی فرقی دارد بال وقتی قفسی پر زدنی چیل چیل هست بول وقتی قفسی پر زدنی چیل چیل هست قراری تو امو در دلی تنگم گیله هاست آه به تاب شدم عادتی کم حفظله هاست به قراری تو امو در دلی تنگم گیله هاست آه به تاب شدم عادتی کم میپرسمت از مسئله دور عشق باز میپرسمت از مسئله دور عشق و سکوتی تو جوابی همه مسئله هست و سکوتی تو جوابی همه مسئله هست قراری تو امو در دلی تنگم گلاس آم به شده شدم عادتی کم هفسلاس به قراری تو امو در دلی تنگم گلاس آم به شده شدم عادتی کم هفسلاس وکسی روخی محتاب که افتاده در در دلم وصلی و بینی منو تو فاصله است همچو عکسی روخی محتاب که افتاده در دل در دلم وصلی و بینی منو تو فاصله Nabilamas, divubaini, manutu fosilaos Nabilamas, divubaini, manutu fosilaos